Bon alors les gars, merci euh, de m'avoir invité Marco. Aujourd'hui on est chez toi, on a, on a regardé, on a vu un petit peu ta chambre, donc euh, on voit tout de suite que ça, ça transpire la passion pour euh, le sport auto, hein. t'es bien d'accord Alors tu peux nous parler un petit peu de toi, voilà, comment, comment tu es arrivé à faire de la simulation, mm, d'où ça te vient, et, puis voilà quoi. In alta classifica Marco Polo à all'inseguimento de Johan Doriac Eccolo qua, compagni di squadra, qui si devono tirare assolutamente i due, eh. non devono fare i pazzi. C'est eh, venu déjà grâce à toi, même euh, ouais, à toi. Je suis venu une fois chez toi, j'ai vu ton volant Je connaissais déjà un peu, un peu, à peu près comment ça, ça fonctionnait. Et j'ai essayé chez toi et j'ai de suite accroché. Et je me suis dit, il m'en faut un absolument. Et, et, depuis, ben voilà, je me, suis je me suis fait une postation, acheté un volant, un PC. et voilà. Bah, Johan, alors, et toi, d'où ça vient ta passion euh, pour euh, la simulation Et voilà, parle-nous un petit peu de toi. Euh. C'est la même chose que Marco. je connaissais avant, parce que j'avais vu quelques vidéos rapidement, mais je pensais pas que c'était. Ça pouvait en fait se jouer comme ça. c'est pas plus professionnel, mais c'est plus poussé, je veux dire, avec un bon volant, un bon pédalier, une belle postation dans des championnats comme ça, je pensais pas que ça existait vraiment comme ça, quoi. Et c'est pour ça, quand, pareil, quand je suis venu chez toi la première fois que tu m'as présenté, tu m'as dit bien essayer. J'ai essayé, j'ai tout de suite adhéré, j'ai adoré ça, et du coup, derrière, euh, comme Marco, on s'est fait une postation, et du coup, maintenant, on joue avec toi et avec vous. Donc les gars, en gros, vous êtes euh, en train de me dire que vous êtes encore des novices euh, en ce qui concerne le monde de la simulation. Par contre, moi, j'ai constaté le fait qu'il y a eu une nette amélioration depuis le premier championnat. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a dit je dois changer mon attitude, ma façon de faire euh, Moi, j'ai eu, je dirais pas un déclic, mais à force de faire des erreurs, de percuter d'autres pilotes, euh, déjà dans, un premier temps, on ruine la course du, pilote en question et la nôtre, parce que moi, par exemple, sur la première course du Ring, là, euh, là, je percute personne, mais dans la ligne droite, je mets des DRS trop tôt, donc la voiture part, je tape le mur, et dans ce championnat-là, il y a les dégâts sur la voiture. Donc là, la voiture, je pouvais plus tourner ni rien. Donc fatalement, j'étais obligé de me retirer dans les stands, et là, c'est fini, on marque pas de points. Mm. Donc voilà, c'est des, des, à force de faire des erreurs qui coûtent très cher comme ça, au final on se dit qu'il vaut peut-être mieux que je, je prenne un peu plus de recul, certes je vais, je vais peut-être être un peu moins rapide, mais au moins je vais capitaliser, je ne vais pas faire d'erreur. Je vais finir la course déjà, c'est déjà pas mal. Donc la prise de conscience de identifier euh, la perte qu'on peut avoir avec un dégât à un Et, les autres, et en plus le fait de dire bon c'est une voiture mais derrière il y a un mec, ça aussi ça aide. Voilà, il y a un gros point important, et on va revenir dessus, c'est que là, par exemple, dans la deuxième course, je fais une erreur de pilotage, je percute un pilote, et bien là, je sais que la, prochaine course, la première course, je suis pénalisé, j'ai un drive-through. Donc là, j'ai des grosses conséquences derrière, parce que la première course, déjà, je vais perdre du temps. C'est sur euh, un gros temps, je pense. Mmh. Qu'est-ce que vous ressentez quand euh, vous êtes euh, pendant la course quoi Qu'est-ce que vous ressentez C'est quoi les émotions C'est l'adrénaline, elle est à fond, à 100% en fait, on est tellement à fond que le cœur il palpite à, 200% et on veut tellement s'appliquer et des fois on surjoue, on, ralentit un, petit peu trop alors que je suis sûr que si, on est dixième, on, passe beaucoup plus fort. Je Je sais pas si tu en sens pareil, mais... Mais moi en fait, ça me l'a fait la deuxième course. Quand on est parti, Marco était premier, moi troisième. J'ai pris un bon départ, je passe de suite deuxième. Là on était un et deux je voyais que derrière, on commençait à créer un gap. Et là, moi, je le dis honnêtement, j'avais la jambe droite qui tremblait. J'étais hyper stressé. Même Marco m'a dit dans le casque, je, suis hyper stressé, je suis hyper stressé. Moi, je lui ai dit la même chose. Parce qu'on sentait qu'on pouvait faire un truc. ce sentiment, c'est un truc de fou. On sent qu'on hein. peut... Limite, à un moment, je me suis dit, ça se trouve, on va faire un et deux, quoi. Et là, c'est un, sentiment de malade. Tu te dis, putain, là, on va, on va tout éclater. Après, on va tomber un peu sur terre. Mais voilà, mais ce sentiment-là, c'est un truc de fou. Je pense que l'expérience va nous faire quand ah franchement, <laughs> maman Mia, c'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué euh, le plus euh, dans, dans ce championnat euh, Moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'il y ait un live. Donc, c'est toi qui commente en plus. Mais le fait qu'il y ait un live, qu'on puisse regarder les vidéos et tout, c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime bien on sent de la passion en plus dans les commentaires, donc moi j'aime bien. On s'y en vrai en fait. C'est quoi, quoi qui vous plaît le plus quand, quand je dis quoi mais Même les commentaires et tout en italien, c'est. Mais vas-y, qu'est-ce que je dis énorme, hein. mamma mia. <laughs> mamma mia ragazzi, che cara, che cara. <laughs> non, mais ça, ça, ça c'est énorme. C'est énorme, ok. Qu'est-ce qui manque à ce championnat, les gars Honnêtement les filles, les pampangers, on <laughs> Non, la cliqueur. bon, bah voilà, même les Français se pensent comme les Italiens. On, me l'a déjà dit, ils manque, <laughs> les... Non, honnêtement, euh, moi, personnellement, je trouve que celui-là, il est top. J'avais participé un petit peu à celui que tu avais fait sur Assetto Corsa, en Seat. Hmm. J'avais aimé, mais moins. J'avoue que celui-là, l'idée de courir euh, en team, en plus avec un vrai pote, franchement, c'est agréable. Et avec un autre vrai pote derrière la caméra, c'est agréable. Franchement, c'est cool. Si on peut battre les Italiens, c'est pas mal. d'ailleurs, c'est surtout ça, battre les Italiens, d'ailleurs. <laughs> ah oui, parce que vous êtes les, outsiders, donc euh, du coup, euh, comme je vous ai... Euh, je <laughs> pense que Ninchi, Poli, Panebianco, Bianco, ils sont en train de rigoler, ils vont rigoler. <laughs> Est-ce que vous êtes en contact pendant la course oui, tout à. D'accord. Donc vous discutez de stratégie, qu'est-ce que vous vous dites Bon, on va, un petit peu... Pour résumer, moi la dernière fois j'ai dit à Marco, mm. quand il était derrière moi, il était plus rapide, donc euh, dans la ligne droite là du Ring, je me suis décalé, je lui ai dit qu'il pouvait passer, donc il est passé, il a pu imprimer son rythme après derrière. D'accord. Vous voulez dire quelque chose au, au pilote qui se prépare bien parce qu'on va revenir plus fort hein, lors des, prochaines, des prochaines manches. bon courage et bon Non, non, sérieusement, euh, c'est un plaisir de jouer avec eux et franchement, euh, qui continuent à rouler comme ça. Ok, cool. Bah les gars, je vous remercie beaucoup. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous et surtout de vous avoir euh, sur le circuit et pouvoir faire des lives. C'est pour moi un, un, honneur. Donc bah voilà, merci beaucoup et puis e puis alla prochaine. Alla prochaine. Ciao. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa intervista, spero che questa chicca vi sia piaciuta. Eh, mi sembrava una cosa bella farvi conoscere due dei piloti che partecipano a questo campionato eh, quindi ho la fortuna di poterli incontrare e niente, se il video vi è piaciuto pollice in su, non esitate a lasciare un commento qui sotto iscrivetevi al canale tanto è gratuito ricordate di attivare la campanellina per essere notificati quando ne pubblico uno nuovo noi ci vediamo prestissimo, ricordate venerdì prossimo, la prossima live siamo al Salzburging, mi pare che si dice così da Fabrizio è tutto, ciao!